Mkurugenzi wa michezo wa mabingwa wa soka nchini Italia AC Milan, Federico Masala amesema kwamba wana mpango wa kufanya mazungumzo na klabu ya Real Madrid kwa ajili ya kumsajili moja kwa moja mchezaji wao Brahim Diaz. Brahim Diaz amekuwa ndani ya kikosi cha AC Milan kwa muda mrefu huku akicheza kwa mkopo akitokea kwenye klabu ya Real Madrid ambapo mwishoni mwa msimu huu atatakiwa kurudi kwenye klabu yake ya zamani. Brahim Diaz huu ukiwa ni msimu wake wa tatu kikosini hapo amekuwa akipambana, ambapo msimu uliopita alifanikiwa kuisaidia timu yake kubeba ubingwa wa Serie A. Klabu ya AC Milan sasa inataka kumsajili moja kwa moja nyota huyo pindi ifikapo mwishoni mwa msimu huu ambapo mkataba wake wa mkopo utapomalizika. Mkurugenzi wa michezo kutokea kwenye kikosi cha AC Milan Frederic Masala amesema kwamba Lengo lao ni kuona Brahim Diaz anaendelea kusalia kikosini hapo, ndiyo maana wanataka kufanya mazungumzo na klabu ya Real Madrid. Katika mazungumzo yake hayo, Frederic Masala alinukuliwa akisema kuwa najua mkopo wa Brahim unamalizika, amekuwa akifanya vizuri tangu amekuwa hapa. Tunataka kuongea na klabu ya Real Madrid, tunataka kuona anaendelea kuwa hapa. Ngoja tusubiri kuona Real Madrid wao wana masharti gani au watasema nini kuhusu Brahim. Maneno yale yazungumza meneja wa AC Milan Frederic Masala.